Далі. Вони дають йому політичного хабара 3 мільярда доларів. Причому схема була відпрацьована, я вам скажу, на 5 з плюсом з російського боку. Вони усвідомлювали, що кредит не можна давати довгий, тому що треба тримати на короткому повідку, не знаючи, як будуть розвиватися події в Україні. І сама юридична схема видачі цього кредиту була така, що давала можливість Росії вести дебати про те, який це кредит, чи це приватний кредит, чи це державний кредит. Тобто, ну затягувати в певну юридичну процедуру. Ми розпочали реструктуризацію боргів всіх. В цьому так званому периметрі було 15 мільярдів доларів приватних кредиторів. Ми заявили Росії. Ми вважаємо, що ви так само підпадаєте під реструктуризацію, як і всі інші кредитори. Умови були запропоновані всім однакові. Росія зразу заявила про те, що вони не готові на реструктуризацію, що вони будуть вимагати борг. Я так само зразу заявив. Інших умов, ніж інші кредитори, ви не отримаєте. Базова умова це хеакат 20%, 20%. тобто зменшення боргу на 20%, перенесення всіх боргів на 4 роки. Ну, не хочете, тоді ви отримаєте рішення уряду України про запровадження мораторію на виплати Росії 3 мільярда доларів. Я дуже просто хочу нашим е, сусідам і державі-агресору пояснити: ми 3 мільярда доларів платити не будемо.